бир багытка багытталган күчтөрдү кошууну карап көрөлү эки динамометр алып ар бир динамометрге бирден жүк илип коебуз динамометрлер ар бир жүктүн салмагын көрсөтөт бир жүктү кайра илебиз эми динамометр эки салмактын салмагынын суммасына барабар күчтү көрсөтөт эгер күчтөр бир багытка багытталган болсо анда алардын натыйжасы бул күчтөрдүн алгебралык суммасына барабар экенин билдирет